اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من استوديو تي دي اي بهيدي الحلقه بدنا نحكي على مشروع مميز نحن يعني ان شاء الله كل مشاريعنا مميزه لكن هذا المشروع بيميزه تميزا انه هو موجود في منطقه مميزه جانب مطار اسطنبول الجديد وبيميزه اكثر كمان انه الشركه تبعه شركه كوراي آه، للانشاءات شركه ضخمه جدا عندها مشاريع حتى في آه، جده عند الحرم المكي اجياد آه، مكه في عندها في عمان آه، جامعه في عندها مشاريع في اسطنبول وتركيا شيء يعد ولا يحصى هذا المشروع يمكن واحد من اصغر مشاريعهم يلي اسمه آه، بيانجو كوراي فهذا المشروع مميز جدا في منطقه مميزه جدا لشركه انشاء مميزه جدا بدنا نحكي مع شخص جدا مميز آه، بالمشروع جزام هانم ان شاء الله بعد المقدمه Ee, merhaba Gizem Hanım. Merhaba. Teşekkür ederim e, bize ziyaret e, gelmek için. Biz teşekkür ederim. Sizin proje e, ben zaten Arapça olarak anlattım. E, sizin proje çok e, e, önemli bir proje. Konum olarak çok önemli. Şir, inşaat şirket çok çok iyi bir, kıymetli bir inşaat evet. şirketi. E, ama e, bizim takipçiler için sen, siz e, inşaat e, şirketi e, tarafından ne anlatabilirsin? Yani inşaat şirketi olarak Koray İnşaat. Koray İnşaat 62 yıllık aslında dev bir firma. Ee, Birçok konut projesi, kurumsal olan de, dev bir firma? Dev büyük bir firma. Aha, okey. Ee, İnşaat alanında üniversite, otel yapımı, e, konut projeleri, villa projeleri e, ve kurumsal alan yapımı hakkında. Devlet e, e şey belediye yaptı. Belediye evet. Bir... Devlet e, yurt dışında yani da yapmamış aslında... bir şey ben görmedim Yok, zaten. Evet. Hı. O yüzden hani dev bir proje diye bahsediyorum. Ben onun böyle aslında. katalog bakıyorum dedim ya bu kadar büyük bir şirket. Hmm. Evet, 62 yıllık işte evet. aslında devleşmiş bir firma. Ee, çalışmadığı alan hani bulunmadığı herhangi bir inşaat e, lokasyonu yok denecek kadar az. Aha. Hem yurt içinde hem yurt dışında e, başarılı bir firma Koray. Evet maşallah yani e, yurt dışı ee, devlet bir projesi yaptı. Yani ben e, evet. bir ülke Azerbaycan ya böyle Aa, bir evet, ülke var. Evet. Orada belediye belediyenin Binası. bir binası yaptı. Aynen. <laughs> çok çok iyi bir şey bu yani. Kesinlikle. Ya böyle ee, güven bir şirket. Güvenilir bir şirket. Hı -hı. Ee, belirttiği e, sözleşme süresi içerisinde bütün projelerini her daim tamamlamış bir şirketten bahsediyorum. Hı -hı. Ee, Koray Bianco Göktürk projesi ee, yaklaşık iki yıldır inşaatı başlamış, start vermiş bir proje. Ee, Göktürk lokasyonunda bu dördüncü projeleri. Hı hı. Ee, daha önce tamamlanmış ilk üç proje. bir tanesi villa projesi, üç tane de yine konut projesi var hı neden Göktürk? Çünkü Göktürk aslında e, hem merkezi lokasyona yakınlığı hem de e, işte Göktürk ve Kemerburgaz arasında e, ailelerin tercih edeceği. Nasıl merkezi alanı. bir yer? Yani zaten Göktürk merkezi bir yer insanların onun aklında ne geliyor? Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, evet. Aksaray. Neden Ama Göktürk, Göktürk nasıl diyorsun, merkezi? Evet. Evet, havaalanına bir kere ulaşım mesafesi çok kısa. En, zaten Yeni galiba en yakın. Aynen. Yeni havalimanına en yakın yaşam alanı Göktürk. Hı hı. Ee, yaklaşık 18 kilometre. 15 ee, dakikalık bir süre içerisinde havalimanında oluyorsunuz. Hmm. Üçüncü köprüye 21 kilometre. Hmm. Ee, yine Vadi İstanbul'a e, Üçüncü köprü o Yalova falan giden. Evet. Yine hani Anadolu yakasına e, üçüncü kıtadan bağlandığımız Avrasya e, hmm. tarafına hmm. geçişte ama direkt Yalova e, ve hani İzmir otobanına direkt geçiş sırasında kullanılan aslında en kısa ve şu anda en tercih edilen otobanlardan bir tanesi. Hmm. E, Göktürk'ün direkt bağlantı yolu üzerinde olması e, buranın hani avantajını giderek arttırıyor. Hmm. E, yıl sonunda yaklaşık hani 2020 sonuna kadar tamamlanması e, planlanan bir metro inşaatı var. Ee, o bu, metro havalimanına giden bir evet, metro. havalimanına giden bir Havaliman, metro. Havalimanından önce galiba ilk e, durak Göktürk. Göktürk e, olacak. Ee, sonra... Gelince ilk durak Göktürk ee, olacak. Aynen. Hı. Yani Kemerburgaz ve daha sonrasında Seyrantepe, Gayrettepe üzerinden merkezi lokasyona kısa sürede ulaşım sağlayacak. Hmm. Aslında Göktürk şu anda da merkezi. Nasıl merkezi? e, Vadi İstanbul AVM bölgesidir tercih edilen. Evet. Göktürk'te oturan e, popülasyonun tercih ettiği en kısa AVM. Yaklaşık 13 dakika sonra Vadi İstanbul projesinin içindesiniz. Hmm. Zaten orada hala AVM, büyük bir AVM yok galiba evet. Ama bir, bir belediye bir şey yapmak istiyor galiba ee, orada. bir AVM duydum. projesi için görüşmeler devam ediyor ama henüz netlik kazanmış bir proje yok. Ee, Göktürk aslında biraz da bu konuda e, hani daha sakin kalmış bir lokasyon. Hı hı. Ee, insanlar orada daha çok cadde yürüyüşleri, cadde dükkanlar, cadde ofisler vesaire kullandıkları Ama kaliteli için, bir şeyler yani. Kesinlikle. Ben... Yani e, İstanbul olarak nereyle kıyaslama yapabiliriz derseniz aslında cadde dükkan, cadde ofisin tercih edildiği lokasyon bir Nişantaşı, Etiler evet. piyasasıdır. Et, etiler daha benziyor. Evet. İkincisi e, Anadolu yakasıdır. E, biraz daha hani popülasyon anlamında benzerlik. E, o yüzden Göktürk aslında ailelerin oturmayı çok tercih ettiği bir e, lokasyon. E, evet doğru. Dediğim gibi hani ulaşım vesaire Ben orada zaten de... geçen Ramazan gittim hı hı. E, yemek için. Yani e, ben şaşırdım dedim ya burada nerede buldum böyle bir yer? E, orada Big, Big Mami's ya da Big, Big Chef. Chef Big Chef bir yer var. E, çok sakin ve çok kaliteli. Evet. Yani dükkanlar belli binalar belli. Zaten evet. biz e, harita yaptık sizin proje Hı -hı. hakkında ve e, sokakta böyle e, arabayla gezdik, e, gösterdik e, bizim takipçilere e, çok çok gerçekten çok kaliteli bir zaten orada sizin e, Broca yanında bir Starbucks var. Aynen. Aynı yol üzerinde Starbucks var. Ama ee, e, benzer bir Starbucks gibi değil. değil. Tarihi bir bina içinde Starbucks yaptılar. Kesinlikle. Hı -hı. Tarihi aslında bir opera binası Hı -hı. orası. Evet evet opera ee, binası. E, tiyatro, sinema salonu, e, dans okulları ve e, yine e, işte Starbucks bir iki tane yine luxury sayılabilecek hani e, şeyler e, restoranlar bulunuyor. Ee, o yüzden aslında tercih edilen bir bölge. Yani mesela biz diyeceğiz e, birkaç yıl sonra e, Türk, e, Florya gibi ya da Bakırköy gibi ol, ol, olacak Daha mı? revaçta olacaktır. Hı-hı. Daha iyisi olacak. Daha iyi. Çünkü Hı-hı. Bakırköy galiba eski binalar Aynen. falan oradan. Hı-hı. Bir de Göktürk'ün aslında e, yani ailelerin tercih etmesinin büyük nedenlerinden bir tanesi de e, yurt dışında geçerliliği olan birçok okul Göktürk alanının içerisinde. Doğal olarak e, hani bu anlamda çok fazla dışarıdan öğrenci talebi var. Hmm. Yani atıyorum Etiler'de oturan, işte yine Nişantaşı'nda oturan birçok ailenin e, çocuğuna eğitim amaçlı buraya göndermesi aslında Göktürk'ün o işte popülerliğini de giderek arttırıyor. Hmm. Ee, ve bu okulların hepsi aslında e, yurt dışı onaylı, e, ağırlıklı İngilizce eğitim veren ve tercih edilen okullar. Tamam. Bir şey sor, sorabilir miyim? Ee, sizin proje orada, e, sen aile bir proje diyorsun değil mi? Hı -hı, Ama hı -hı. orada bir havuz galiba yok. Evet. Ee, neden yani? Çünkü aile projesi her zaman böyle düşünüyorlar bizim takipçileri e, yeşillik alan çok büyük, E, havuz var, e, sosyal tesisler 2000 metre, 1000 metre böyle bir şeyler düşünüyorlar. Sizin proje orada böyle bir şey yok ama nasıl aile bir proje? E, Göktürk'ün e, yeni olan projelerinde aslında belirli bir dairenin üzerinde belediye havuz yapımına izin vermiyor. Hı hı. Bu sebeple e, 200 adetin üzerine çıktığı zaman konut projesi ancak e, havuz projelerine izin veriliyor ve daha önceki aslında e, projelerin birçoğunda havuz olması e, kullanım açısından Göktürklü ailelerin çok tercih ettiği de bir e, şey değil maalesef. Hı hı. Çünkü yakın e, lokasyonda e, kemer kantinenin içinde bir otel var ve hani burada işte çocuk oyun alanları, golf tesisi, e, havuz vesaire olduğu için aslında birçok aile e, yakın lokasyonda bu tarz yerlerden hizmet alabiliyor. E, o yüzden de hani Havuz Göktürk'te oturan popülasyonun çok böyle hani bir daire almak için ana nedenlerinden bir tanesi değil. Hmm. Yani ee, çok böyle e, e sıkıntı popülerlik nedeni değil. Ha, anladım. Zaten ben bazen böyle düşünüyorum. Yani e, havuz her zaman bazen diyorlar havuz istiyoruz, havuz istiyoruz ama 2 yıl, 3 yıl kimse havuz kullanmıyor. Evet. Sonra masraf ödüyor her ay. Bu, bu kadar bir aidat temizlik için. Onun masrafı Kesinlikle. büyük. Aidatın e, havuz e, içine girdiği zaman aidat kalemi yaklaşık iki kat artıyor. Doğru. E, bizim projemiz o bölgedeki neredeyse şu an en düşük aidatlı proje olacak. Hı. E, çünkü çevre projelerde dediğiniz gibi havuz olması o projeye ödenecek aidatı da iki kat arttırıyor. Tabii ki, tabii ki. Ve zaten bizim e, takipçilere, bizim müşteriler yurt dışından geliyorlar. Bazen Hı-hı. burada oturmuyorlar. E, oturdular ya da oturmadılar aidat ödemesi e, lazım. Ama böyle daha tasarruf olabilir. Kesinlikle. Ve zaten e, yani kaliteli bu en önemli şey. Kaliteli, e, yüksek, evet. e, dere ferah ve e, yer olarak aile bir yer. Yani böyle bir e, yani sen dediğin gibi e, evet. daha sakin bir yer yani yaşamak için. Daha sükunetli, daha hani ailelerin oturduğu bir lokasyondan bahsediyoruz. Hı. Büyük işte yüksek binaların olmadığı, çocukların aslında daha rahat bahçe içerisinde ya da peyzaj içerisinde keyifle vakit geçirerek yer aldığı, ailelerin de yakın lokasyon içerisinde hem restoranını hem bütün kafelerini vesaire bulabildiği aslında her işini yürüyerek yaptığı bir lokasyon Göktü. Ee, evet. Yani orada araba görmeniz, sokakta hani çok yoğun araç trafiğinin olmamasının en büyük nedenidir. Çünkü herkes her yere yürüyerek ulaşım sağlıyor. Evet. Ee, dediğim gibi hani Belgrad Ormanı'na çok yakın, hafta sonları e, hani orman havası almak isteyen ailelerin de en çok tercih etme nedenlerinden birisi de bu. Doğru. Vadi İstanbul evet. zaten çok yakın. Havalimanı çok yakın. Kesinlikle. Ee, Yalova, Borsa zaten evet. e, 20 kilometre falan dedim. Çok teşekkür ederim Gizem Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Için. Çok sağ ol. Ve çok memnun oldum bize ziyaret gelmek için. Biz de öyle. Çok teşekkürler. Teşekkürler. نحن كثير متشكر جزام هانم على المعلومات اللي اعطتنا اياها بخصوص هذا المشروع مثل ما شفتوا يعني مشروع مميز فيه بعض الامور يلي بتختلف عن باقي المشاريع موضوع الموقع وشركه الانشاء الكونسبت يلي انبنى فيه بشكل عام فاذا في عندكم اي معلومات للاستفسار اسعار المشروع اساسا بتلاقوها بالرابط اسفل الفيديو في آه، رابط للويب سايت آه، الخاص فينا ومثل ما قلت لكم دائما يعني لا آه، تترددوا بالتواصل معنا كمان الارقام موجوده اسفل الفيديو ولا تثقوا باي احد ما بيعطيكم ثلاث معلومات اسم المشروع فيديو عن المشروع ولوكيشن المشروع وانتبهوا كثير كثير من المقلدين السلام عليكم ورحمه الله